better bring it. Through the darkened gate. Fuck! حشر امي بنتي والتاني كله التور الملعون خبطني خبطتين يا واد قلع يا فاك ايش هذا آه،, اه قلبي آه. والله قاعد طويل يا واد الالتيميت المصيبه فقعت يا واد لين ركنا قعدت خمس ثواني ما عرفت انفكت اوه حرام جالك سكيوتد ليش؟ تسجلت والله ايش الهرجه آه، اوه يا زين <laughs> طيب،